જોરથી મારું નામ સિંગડિયા જય છે મારું નામ કંસાગરા મનીભાઈ મારું નામ માટલિયા કેન્દ્રી વિજયભાઈ છે અમારી શાળાનું નામ દેવદાસ શ્રી કુમાર શાળા છે અમે આજે એક મોબાઈલ પ્રોજેક્ટ કરવાના છીએ તે માટે અમે એક લંબચોરસ પૂઠું લંબચોરસ બોક્સ લીધું છે તે બોક્સની બંને બાજુની લંબાઈ દસ સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ અને પહોળાઈ ચાર સેન્ટીમીટર આ બોક્સની આગળની બાજુ ત્રણ સેન્ટીમીટર વાળું વર્તુળાકાર કોડવામાં આવે છે જેમાં બહિર્ગોળ લેન્સ આવતા પ્રકાશના કિરણોને બહારની બાજુએ કેન્દ્રિત કરે છે પરિણામે આપણે મોટું ચલચિત્ર જોવા મળે છે આ એક બોક્સ લીધું છે જેમની લંબાઈ દસ સેન્ટીમીટર છે અને પહોળાઈ ચાર સેન્ટીમીટર છે તેમાં આપણે આગળની બાજુએ એક બહિર્મુખ આવી ગઈ એવું લેન્સ કરવાનું એવું ગોળામાં ગોળતું કરી નાખવાનું પછી તેમાં એક મોબાઈલ લઈ જાય અંદર એક સ્ટેન્ડ લઈ લેવાનું પછી તેને સ્ટેન્ડ રાખીને મોબાઈલને એમાં રાખી દઈએ અને મોબાઈલમાં ચિત્ર ચાલુ કરીએ તો બહારની બાજુએ ચિત્ર દેખાય છે મારી પાસે આ મોબાઈલ છે આ સ્ટેન્ડ છે તેમાં આમ ફિટ કરવાનો છે તેને આપણે દૂર અને પાસે પણ લઈ જઈ શકીએ પડી પછી આપણે મોબાઈલમાં વિડિયો ચાલુ કરીએ ગમે તે તો મોટું ચલચિત્ર બહાર નીકળે ચલચિત્ર ક્યાંથી જોવા મળશે આ જગ્યાએ ચિત્ર જોવા મળે ઓકે તો ટૂંકમાં આને શું કહેવાય આ બહાર નમસ્તે હું શ્રી આશાબા સિમસરા વતી કાગળિયા નિશા કેશુભાઈ આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું મારું નામ મયુર મયુર વાઢિયા મયુર મહાદેભાઈ અમારા કૃતિના વિભાગનું નામ છે સોફ્ટવેર અને એપ્સ કૃતિનું નામ એન્ડ્યુડોર એપની મદદથી શિક્ષણ કોમ્પ્યુટર કોરોના મહામારી દરમિયાન વિદ્યાર્થીઓનો અભ્યાસ ન બગડે અને પ્રવૃત્તિ મળી બની રહે તે માટે એટ્યુડોર એટ્યુડોર એપ દ્વારા ધોરણ એકથી બારના બાળકોને અભ્યાસક્રમ આધારિત મટીરિયલ્સ વિડીયોઝ ક્વિઝ પરીક્ષા મળી રહે તે માટે એપનો ઉપયોગ થાય છે તૈયાર કરવાની પદ્ધતિ સૌપ્રથમ એન્ડ્રોઇડ મોબાઈલમાં પ્લે સ્ટોરમાંથી એડ્યુટર એપ ડાઉનલોડ કરી તેને ઇન્સ્ટોલ કરવાની રહેશે ત્યારબાદ એડ્યુટર એપમાં શિક્ષક કે વિદ્યાર્થીઓનું રજિસ્ટ્રેશન કરવાનું થાય રજિસ્ટ્રેશન બાદ કોઈપણ ધોરણનું મટીરિયલ વિડીયો ક્વિઝ પરીક્ષા વગેરેની માહિતી મેળવી શકાય તે વિગતો દ્વારા પણ આ આ એપ્લિકેશનમાં અપલોડ કરી શકાય આ એપમાં ધોરણ 6 થી 8 આપના બાળકો પોતાની જાતે કસોટી બનાવી એપની મદદથી અપલોડ કરી ક્વિઝની મજાને પોતાના મિત્રો સાથે શેર કરી શકે શિક્ષકો સામાજિક વિજ્ઞાન ગુજરાતી ગણિત વિજ્ઞાન વિવિધ વિષયોને ક્વિઝ પરથી શિક્ષકો અને વિદ્યાર્થીઓ ક્વિઝના જવાબ આધારે પરિણામ જાણી શકે છે જરૂરી સાધનો ઇન્ટરનેટ ઓર સ્માર્ટ મોબાઈલ ઉપયોગિતા જે તે ધોરણના વિદ્યાર્થીઓ વિષયોની તૈયારી અને મૂલ્યાંકન પણ સરળતાથી કરી શકે છે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા માટે તૈયારી કરી શકે છે જેમ કે એલએમએસ પરીક્ષા અને નવોદય પરીક્ષા હવે આપણે મોબાઈલમાં જોઈએ ક્યુઆર કોડ સ્કેન કરીએ હવે આપણે ગોટુ વેબસાઇટમાં જઈશું અમારે ઇન્સ્ટોલ કરેલ જ છે તમારે ઇન્સ્ટોલ કરીને તેને ઓપન કરવાની રહેશે તમે આવી ગયા પછી આપણે માય ડેસ્કમાં જઈશું જેમાં આપણે ધોરણ છ માં જઈશું તેમાં આપણે ક્વિઝિસમાં જઈશું તેમાં અમારે ગુજરાતીમાં ઓલરેડી થઈ ગયેલી છે તે જોઈશું સ્ટાર્ટ ક્વિઝ હવે જોઈશું આના સાબરકાંઠાનો પ્રવાસ પાઠના લેખક કોણ છે જવાબ આપણે કરતા જઈશું કઈ નહીં ફિનિશ ક્વિઝ રેપિડ ક્વિઝ પૂરી થઈ ગઈ છે હવે આપણે આનું રિઝલ્ટ જોઈશું જેમાં આપણે છ સાચા જવાબ આપ્યા છે અને એક જવાબ આપ્યો એક આપણે પ્રશ્ન જોયો નથી સર્ટિફિકેટ જોઈશું આ આપણું સર્ટિફિકેટ છે હવે આપણે ક્વિઝ પબ્લિશ કરીશું ધોરણ આઠની ધોરણ આઠમાં જઈશું હવે તેમાં ફિઝિક્સમાં હવે મેથ્સમાં જઈશું હવે આપણે સાયન્સમાં જઈશું હવે આપણે એડિટમાં જઈશું જેમાં આપણે આ પ્રશ્ન લખેલા છે હવે આ પ્રશ્ન થઈ ગયેલા છે હવે છેલ્લામાં જઈશું હવે આપણે પબ્લિશ કરીશું આપણે શેર કરીશું શેર આપણે આમાં જેમાં કરવું હોય તેમાં થઈ શકે આપણે વોટ્સએપમાં કરીશું આપણે ગમે તે ગ્રુપમાં જઈશું ધોરણ આઠના ગ્રુપમાં ગમે તે આપણે ગ્રુપમાં મોકલી શકીએ છીએ ઈ ધોરણ આમાં હવે આપણે ફરી જઈશું તમે જોઈ શકો છો કે આપણે ક્વિઝ આપણે જોયું કે એજ્યુકેટર એપની મદદથી આપણે કેવી રીતે શિક્ષણ મેળવવું નમસ્તે Good morning everyone. Myself Shreya of class 6 of Sri M.K. Gandhi English Medium School Porbandar. First of all, I would like to thank you all for giving me this wonderful opportunity to present my idea in front of you. I heartily welcome you all to my project presentation in Math, Science environment. Exhibition 2022. I would like to thank Tigna for encouraging and helping me to do this. Invention is progress in the face of tradition. It's right said necessity is the mother of invention. Since la almost last two years, we are facing a challenge called COVID-19. So to help people, I have design a project called anti-COVID-19 alarm system. My topic comes under the section 3 software and apps. Here I am not going to decide anything regarding COVID-19 its cause or precautions. Today I am here to discuss easy to use digital solution keeping employees and customers safe. With each employee assigned their own wearable pass, the badge alarm system alerts them when they get closer than the permitted physical distancing requirement application. Keep a safe distance. Minimize contact, limited access. Monitor third-party access. Enhance constitution schedule. How it works. When two or more users approach each other, digital alarm emits warning signals of varying intensity depending on the distance. Benefits keeps people safe. Wearable, wireless, and easy to use. Faster issue response time. Enhance health and safety. Secure and private. Thank you. So let's see how it's work मैं अपनी बहन को बुला रही हूँ जैसे ही वो मेरे पास आएगी अलार्म बज करेगा This is how it works.